y no va a coração Eu já penso lá Eu vou né? dar pelo corpo Eu vou dar bolsa Seu saudade de bolsa só moça, de bolsa Seu saudade de bolsa só Seu saudade de bolsa Encandeia, encandeia Encandeia, encandeia Meu canto Encandeia, encandeia Encandeia, encandeia Meu canto Encandeia, encandeia Encandeia, encandeia thank you rua, cada macaco no seu galho Xoxo, eu não me canso de falar Mas o lugar é na Bahia Xoxo, o seu é em outro lugar Xoxo, a cada macaco no seu galho Xoxo, eu não me canso de falar Mas o meu galho é na Bahia Xoxo, o seu é em outro lugar Moça do Rio, sabor de tá cabeça grande Você vem no seu onde, fica aqui, não vai pra lá Usa o meu braço, dá na tenta, é seu Josué, todo mundo cansa de falar Josué, mas o meu dedo é da Bahia Josué, seu é em outro lugar Josué, cada macaco no seu pai Todo mundo cansa de falar Mas o meu dedo é da Bahia Josué, seu é em outro lugar Não se afogue, só você tá cabeça preta Você vê que o seu mundo fica aqui, não vai pra lá outro lugar Nossa boca, essa moça, a cabeça grande Você tem que seguir, fica aqui, não vai pra lá I'm

Se samba não é contar piada Quem faz samba se não é de nada O samba é uma forma de direção negro demais, negro demais, negro demais de coração. Negro, demais, negro demais, negro demais de coração. países que só o Brasil. Criança! Vem Um, dois, três e... O Rio de Janeiro continua aí. O Rio de Janeiro continua sendo. 100% graças a Deus! O Rio de Janeiro que merece mais. Alô, alô, Rio Música